হ্যালো এভরিবডি নমস্কার ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମହନ୍ତ ମୋ ଗୁରୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସିହ୍ନା ଆଜି ଉତ୍କଳିକା ପେଜ୍ରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଉତ୍କଳିକା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶେଖର ସୁମନ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ସାତ ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ଘରେ ବସି ଆମେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିବେ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିବେଷଣ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି Thank you. One day. Jai Jagannath, one, two, three, start. da da da da Garota tá Gandhi. باز واقعی کن. ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବେଷଣ ସେଇ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କର ବସନ୍ତ ପଲ୍ଲବୀ बरहो మద గ మద గ మదని సాని రామ